据媒体报道，大陆昨公布年度军事预算，编列人民币一万三千五百五十三亿元，约五点八万亿新台币，下同，约为台湾今年度法定军事预算三千六百一十七亿元的十六倍。对此，台军智库学者苏子云受访时鼓吹称，台湾军费急需增加，以提升自我防卫能力。他更建议，防务预算应提高至四千亿元。 苏子云称，大陆军费连年增长，主因为政治、军事需求。二零二七年将是建军百年，为此持续扩大新时代的军事装备目标，包含第三艘航空母舰将会在今年下水，持续建造零七五型两栖攻击舰，可在北极圈破冰并发射潜射导弹的零九六战略核潜舰，具有逆踪能力的轰二十轰炸机等。 台大政治系副教授陈世民受访时提到，两岸军费差距大也是多年现象。台湾相关预算占 GDP 未超过百分之三，对比以色列的军费常年超过 GDP 的百分之五。尽管台湾无论怎么努力，在军费问题上都不可能和大陆相提并论，但即便如此，台湾一些学者还是第一时间跳出来，认为台湾应该提高军费比例。 增加军费额度，这反映了台湾当局的某种焦虑，那就是两岸的军事实力差距越来越大。那么，台湾为什么会有这种担心呢？自然是做了亏心事，不肯回归祖国怀抱，害怕大陆实施“无统”。大陆军费已达到台军的十六倍，实力差距只会更大。仅从军费数字上来看，大陆是台湾的十六倍，显然这是一个比较大的差距。 在二零二零年，大陆 GDP 超过一百万亿人民币，台湾省只有四点五万亿人民币，大陆差不多是台湾的二十二倍。因此，从某种程度上而言，大陆的综合实力绝对在台湾的二十倍以上。面对如此差距，如果台湾当局还是一意孤行，试图对抗两岸统一大事，那么自然只能被历史的车轮无情碾压。 目前比较确定的是，台独没有出路，维持两岸现状也不会长久。那么，等到了某个时间点，武统被触发，基本是板上钉钉的事。所以，一提到军费，台湾当局就有点坐不住了，像热锅上的蚂蚁一样。今后几年都是两岸统一的关键时间，台湾的小安稳到头了。两岸统一具体什么时间会到来，不得而知。 但注定不会太远了。如果根据二零三五年把路修到台北的战略规划来推算，大概在二零二八年左右，还有二零二七年将会是建军一百周年，也是个不错的时间点。总之，今后几年都将是关键时间，收复台湾已箭在弦上，不得不发。那么，这也就意味着台湾的小安稳到头了，别想消停了。可以预测的是。 只要台湾当局迟迟不肯在和平统一的问题上松口，那大陆将按照自己的战略规划进行。无论如何，两岸统一作为历史伟业、民族大业是推迟不得的。真心奉劝台湾不要再幻想了，台独的春秋大梦该醒醒了。回归就是唯一的出路。鉴于台湾的冥顽不灵，武统是该提上日程了。客观而言，在统一的问题上。 因为台湾当局的长期错误宣传，大陆在某种程度上丢掉了一些民意支持。在这种情况下，只有一个办法，那就是先收回台湾，再慢慢宣传教育，把一些错误的思潮剔除，这也是权宜之计。如果台湾迟迟不能收复，那这种错误思潮只会更加猖獗。在两岸统一的问题上，台湾当局一向冥顽不灵。 基本可以不用抱什么希望了。同时，还有一个最大的第三方因素，那就是美国的可能干预，目前已经有了这种苗头，所以美国的立场也不太可能发生变化，尤其是很难发生积极变化。那么，当断则断，需要尽快把武统纳入对台政策，提上日程。台湾当局的种种言行，已经非常明确地向大陆传递了一个信号。 那就是拒绝回归，拒斥同意。因此，多说无益。制定好一个整体的战略准备，选定一个关键的时间节点，直接开始就行了。对于这种顽固之徒，只有一个办法，那就是武力。尽管有太多不情愿，但这也是迫不得已的选择。